Aussie Dogs Exclusive Alam kong di na na ako mahal Yun ang nararamdaman ko habang tumatagal Alam kong di na na ako mahal Napapagod din ang puso na umasat